Ceylan ey boşa boynu boyan Arifçi sa Ceylan ey boşa boynu boyan ne boyu Oğuzcan'a yustroyu Moja takich lopez ey wulkował na Až dobilo hora